Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram, por nuestros derechos como motoristas. Concentración en Barcelona. Aquí estamos. Manifestación. Vamos, nos manifestamos. Bueno, la verdad es que somos un colectivo que estamos perseguidos desde hace mucho por las administraciones. Tira, tira, tira, que viene te Aunque esté en rojo, tira. Dejad de perseguirnos, por favor. Administraciones públicas, arreglad bien las carreteras, poner unos guardarraíles decentes. <laughs> Aquí no con el y se riman todos. Tantas veces nos manifestamos y nunca nos hacen caso, pero hay que seguir picando piedra. Hay que seguir picando piedra. Al fondo, Sagrada Familia. Qué cansino que soy con el pito. La verdad es que circular a esta velocidad por Barcelona, tanto de los semáforos, es pintoresco. Aquí estamos dando por culo. A ver si se nos escucha ya de una vez. while you down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing some progress I can see that they compare I think everyone's against me There's something in the air Am I paranoid? to be rude.